로하나 오늘은 뭐 하는 날? 오늘은 간호사들이랑 데이트하는 날 <laughs> 간호사 말만 들어도 와... 섹시하다 no. 가자 일단 여기서 춤췄다는 어머니 아버지 모시고 다 춤췄다는 거기? 今日も結構なセクシ <laughs> 된다 <laughs> 가미가 우와 시원하다 시원해 시원하다 시원해 막 추운데 있어 왔으니까 저 센다이 전망대라도 가야 되는 거 아니야? 빵! 어? 뭔가 학생 時に行ったことあ 난데? 데이트 데 <laughs> 気したなはいゆか元気したなはいおい響くね大丈夫寒かったやろいや本当。ロアンが撮ってるありがとうございます看護師一。 <laughs> 한것이니저링겟스뜨래요링겟스링月스링겟스링겟스저다めぐりです覚えてますかね覚えてますかこれは유카 1, 유카 2. 名前同じユカ2京都から来ましたじゃあめぐりちゃんねえ何回ら何もそ回す何回プレゼントもらえお前らプレゼントもらえお前らもらえたかな、うん <laughs> 女子あ女学久々に四人揃いましたねこんにちはすごい ちらのプレゼントはそんな用意しなくていいからねそんな気にしなくていいから、うん、こちらのプレゼントはそんなね用意しなくていいからね結構あのいい服だねなんサイズちょうどやっと会えましたねどうでどうですかゆかさんめっちゃ嬉しいすごいいやお前だってえなんでこれ見て何乗ってたよ傷とか見てあ傷ね手洗いすぎてだからあのハンドクリームが好きって言ってたじゃん ロアニパウダーいたいたいたいたじゃああのおっぱい H やろう <laughs> おっぱい大きいとセコ出るよ めっちゃ勇気が出るよ勇気が出るよ勇気が出る毛穴が見えちゃうじゃあ今どこ行くんですか <laughs> え、おも主に韓国より行くけど行くけどこの勇気すごいねかわいいめっちゃかわいいよめっちゃかわいいよ <laughs> めっちゃかわいいよエロエロカメラマン やあのぐりうちらパチンコ行こうかいつも行くとこ <laughs> あげるね久々だからできるかわかんないけどね じゃあ1500円でした安い安いえ、ゆたとめぐりもこんなんの 見て美少女いる美少女いるかわいい怖い怖い怖い怖い怖い怖い おすごい。はい、三枚でお願いします。ロアキンチチーズ。ちょっとだけちょっとだけ。はいチーズ。えめっちゃ可愛い。ケランチケランチケランチもえそのなんか謎の白いやつ。えこれあこれか。美味しいですめっちゃ美味しい

うわあ、ちちんんこいなだ、自分。そうですかこちら久々に会ったらえめっちゃ嬉しいよ星も取ったし取ってないいやいや一番取ってるでしょ永遠の十八歳とか言い出したらおばさんやなせーのあれロハあれロハまあ何やってんのロハにバイバイアンニョ おチュしたえすごいチュしてあげてためぐりまちュお願いします <laughs> じゃあ1000円ずつ1日目はこうやって終わり明日会いましょう、はい、はいよ

え、ゆか、今日可愛くないなんかいつも可愛いう見てね可愛いやあれ可愛い誰可愛い可愛い 台湾から始まりますいえ本当にああって言う言う言う言うあんまり甘すじゃない甘い飲み物が飲めないそれのチョイスいでしでもね ありがとうございます。大きに。大きに。いやいや、毎度っていうタイミングを教えてもらったけど、友達がね。毎度とかダめだって。毎度。 <laughs> チャギンでシス。胸大きいと怒るから、早つっで。 そう見て見て喜んで喜び喜び喜びもう山梨パワーが山梨山梨山梨山梨お前がやってるやんかちょいちょい私こんなん運転できないわ隣見て雪うわわ高さ見てうわ trying to complain, I'm just a little curious Cause I see the picture, see the post Reckless me, not even close Cause why would I be something that I'm not? I should be happy with the What are you doing? はよ乗れお前は ご飯どうおお <laughs> 学校でいうこういうかわいい

業界で、ね、お疲れ様でしたどうでしたかあの仙台旅は楽しかったね楽しかったねじゃ <laughs> そうだねこうやって終わりはいじゃあまた疲れたからねはい